wenyewe ndo wakakaa tena kikao. Sasa kuna siku ndo nikapigiwa simu na yule ambaye alikuwa ni msaidizi, kaambia wewe, kivyovyote vile lazima ufe, hauwezi ukajua siri zetu alafu mwisho wa siku iwe ushuhuda kwenye, kwenye makanisa. Ni jambo ambalo haliwezekani, tutapambana kivyovyote vile. Karibu sana katika mwendelezo au sehemu ya pili ya mkasa wa brother ambaye alikuwa anatafuta utajiri na umaarufu. Kilichomkuta kikawa ni kizito zaidi, na sehemu ambayo tuliishia katika sehemu ya kwanza ni mara baada ya kuambiwa lazima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 uliambiwa lazima ufe? Tuendelee. Yeah, niliambiwa lazima ufe. Haiwezekani uka, <clears throat> ukajua siri zetu nyingi sana alafu mwisho wa siku sisi utusaliti. <clears throat> Wakati ule nilikuwa kwa mchungaji. Kipindi naambiwa hizo taarifa nilikuwa kwa mchungaji. Mchungaji naye ilipigwa ile simu na mchungaji akawa anasikiliza. Mchungaji kwa ujasiri akasema hawezi kufa mtu Mungu anaweza kila jambo. Tena akakazia sana na akakemea sana, akasema na sasa unahitaji ujue kila ambacho unakifaiti kwa sasa hivi. Achana na masuala mengine, unatakiwa udili na maombi. <clears throat> ni kweli ilibidi kweli nikaze na maombi kwa sababu nimetishiwa maisha tayari, inategemeana kwa sababu huku wenyewe wamejipanga basi mchungaji aliniruhusu kurudi nyumbani. Niliporudi nyumbani, nilifika nyumbani, babangu akasema, wewe, ina maana kwamba mchungaji kakuruhusu, mbona matatizo yako bado mapema sana? Nikamwambia mchungaji kaniruhusu, tena kwa imani kabisa. Amesema nenda, hakuna chochote tena kitakachoweza kunifuatilia wala hakuna chochote kitakachotokea. Basi baba alisema basi sawa, lakini natakiwa ukazane kabisa kwa sasa ikawa yani, ikawa mshike mshike mimi na Biblia kusoma neno la Mungu. Kila nikihisi mambo mbalimbali mbali katika nafsi yangu, inabidi nishike Biblia na kukemea sana hilo, ili wasije tena wakaendelea kunifuatilia hawa watu. Basi <clears throat> nilikaa nilikaa nilikaa, naendelea na maombi kanisani, kanisa zima linaomba. Ilifikia muda sasa, nikaona kama hivyo vitu vime, vimeenda kukata hata zile simu ambazo nilikuwa napigiwa na wale watu zikawa nikawa sizioni tena. Basi likaja tena wazo moja, kwa sababu mimi nilikuwa na kitu changu ambacho nilikuwa nimekifight katika maisha yangu, niwe msanii. Unaona, sasa kwa vile nimeokoka, lakini bado nafsi yangu inaniruhusu, kwa je, baadaye itakuwaje? Ina maana kwamba yani, kuna nafsi inaniambia, ina maana kwamba sasa tayari mziki umeupoteza, mziki umeupoteza. Nakumbuka kwa mchungaji aliniambia, mchungaji, unatakiwa hata kama uwe ni mwimbaji unatakiwa uimbe nyimbo za Injili. <sighs> Lakini katika nyimbo za Injili naona kama vile nafsi yangu kule haiko. Sasa kila kila kukicha moyo wangu unanisukuma tu, bwana, fanya hii kazi yako, fanya kazi yako ambayo ulikuwa umeikusudia ya usanii, endeleza. Basi moyo wangu ndio ukawa, yani kila siku unanituma nifanye hivyo. Basi ilinibidi kuna zangu alikuwaga Dar es Salaam miaka mingi sana, ali aliniita Dar es Salaam, nika kaniambia bwana, njoo tusalimie. Ni kweli siku sikuwa na, na nini, nikabidi wazazi wetu niwaage baba na mama, nikamwambia nataka niende kwa fulani ameniita mjini. Wakasema sawa, lakini ukifika mjini kule hakikisha wewe na kanisa, yaani kila Jumapili usikose kanisani na kila baada za katikati uhudhurie, Mungu atakufanyia wepesi na maisha utafaiti, kwa uta, utatafuta maisha utapata. Basi ndugu mwandishi, mimi nilitoka nyumbani kwa baraka za wazazi, lakini moyo wangu unaniambia nikifika kule mjini lazima nijikite haswa kwenye masuala ya muziki, sitoweza kurudi nyuma. Basi nilitoka kijijini nikufika, nikafika mjini. Baada ya kufika mjini, nilikaa kwa blaza, alinipokea vizuri blaza kwa kweli, nilikaa pale ni, ni miezi kadhaa kama miezi miwili Blaza nikamwa ikabidi nimuelezee bwana, mimi na moja mbili tatu kuhusiana na mziki. Akaniambia mbona hapa studio nyingi sana hapa mjini, basi kama kuna uwezekano nenda. Ni kweli nilifanikisha kwenda studio moja nikarekodi. Baada ya kurekodi sasa, ile ile ile ile namna ya wokovu tena ikawa imekaa kushoto kidogo. yani kanisani sasa nikawa sihudhurii, nikawa nipo tu maswala na bezi na maswala mengine tena huko. Basi kuna siku moja yule rafiki yangu aliyenipelekaga kwa yule bibi alinipigia simu. Baada ya kunipigia simu akasema, e bwana, eh, uko wapi siku hizi? Mbona uonekani kabisa, ushapotea hadi mtandaoni uonekani. Namwambia bwana, mimi kwa sasa niko Dar es Salaam. Ah, Una, una issue gani sasa hizi? Nikamwelekeza kama rafiki yangu, kumbe yule yule rafiki yangu ananifanyia connection na wale watu ambao wali mchungaji alisema hawatonipigia tena simu. Baada ya kumwelekeza vile, zikapita kama siku kadhaa hivi, nikapigiwa tena na ile namba ya ya mkuu ya ile ya yule msaidizi aliyekuwa anamsaidia bibi sasa katika kitengo cha u, cha, cha, cha, cha uchawi kule, alinipigia simu, namba ilikuwa kama ngeni hivi. Baada ya kupokea nikamuuliza nani, akajitambulisha akasema, ahadi yetu iko pale pale, wewe lazima ufe. Sasa nikawa najiuliza hilo neno ni baada baada ya kusikia vile, nikakata simu, kakata simu, akapiga tena, sikupokea simu, akanitumia meseji, kata uwezavyo simu, fanya unaloliona linawezekana, lakini wewe bado ni wetu. <sighs> Nikakata simu, akili kachoka. Baada ya kukata simu, nilikaa nikawa mtu mwenye mawazo makubwa sana, hadi blaza mwenyewe akaniuliza, bwana mdogo, nini shida? sikutaka kumweleza, nikasema mimi niko sawa, au hauko sawa, make sio kawaida yako, japo nimekaa nawe kwa muda fulani, sio kawaida, sijawahi kukuona huko kwenye mazingira haya. Basi muda ukapita, siku kidogo pale katikati, siku moja, yani nikajisikia mwili wangu umebadilika sana, yani umekuwa mzito sana, yani umebadilika kiasi kwamba hata ile namna ya kuongea na blaza, hata kama akiniongelesha kitu fulani hivi sitaki hata kuzungumza na mtu yoyote. Unaweza ukanikuta hapa nimekaa ukaniongelesha afu nisiongee na wewe kabisa. Ukini yani, unaweza ukaniuliza kitu cha maana afu nikakujibu tofauti kabisa. Kumbe kuna nafsi fulani ambayo nilikuwa imetumwa. Bado nikakaakaa na, na ile hali kwa muda fulani, yule mtu akapiga simu kutumia namba nyingine tena, nikapokea nikaambiwa, sasa basi una muda mchache sana mpaka sasa, kama utai kujisalimisha una muda mchache mno wa kuendelea kuiona hii dunia. Nakupa masa, muda wa, wa masaa kadhaa, unatakiwa ufanye kila unaloona linaweza likawa msaada kwako, lakini kikubwa jisalimishe na urudi kwenye kitengo chako. <sighs> Ndugu yangu, nikasema kivyovyote vile sitofanya hivyo hata siku moja. Siwezi kurudi huko kwa sababu kule niliona mnanipeleka njia tofauti kabisa ambayo ilikuwa kwa mwanadamu wa kawaida ambaye hawezi akaifanya, lakini nyinyi ndio mlikuwa mnataka kunipeleka kule. Sitaki, fanyeni jinsi mnavyoona. Jamaa akasema <clears throat> unaonekana jeuri, ndo basi unaonekana kuanza kushindana na sisi. Nikasema sawa, kama mnaona kwamba nashindana na nyinyi, nikatena nikamkazia kuna haja gani ya kumfuatilia mtu angali kwamba mtu hataki kitu hichi? Kuna haja gani? Mimi ni awaidi kwamba sitotoa siri yenu hata siku moja, na nyinyi niacheni na maisha yangu niendelee. Yule mtu aligomba sana, alinisema sana, alinitukana sana, kasema tutaona. Basi kuna siku moja nipo nimekaa na blaza, tumeenda kwenye mishe za kawaida kawaida, kazi za kawaida kawaida hivi, tulikuwa tuna tunafanya kazi sehemu moja hivi, nikajistukia mimi nimedondoka. hasa ile namna ya kudondoka, fahamu zikaja, niko nikajikuta niko hospitali. Hospitali ndugu yangu yule akawa amepiga simu nyumbani, kaambia mbona Pasco amedondoka kwa mazingira ya kutatanisha tu, na sielewi shida ni nini. Hospitali wanapima, hawaoni tatizo lolote akaambiwa na mzee huyo mtu mpelekeni kwenye maombi. Tumpeleke kwenye maombi, kwani alikuwa na shida? Mpelekeni kwenye maombi, mengine utazungumza, mtoeni hospitali. Kama tatizo halionekani, mtoeni hospitali. Basi nilitolewa hospitali, nikapelekwa kwenye maombi. Kwenye maombi, mchungaji aliye nilipopelekwa, ni kweli alifanya maombi, alifanya maombi, alifanya maombi, lakini hakuna kitu ambacho aliweza kupata kwa mfano labda labda labda nipate uheni kutoka ni, nipate wavazali kwamba nitoke kwenye ile hali ambayo nilikuwa, kwa sababu nilionekana kuwa mtu mgonjwa sana, mwili wangu yani haueleweki kwa kweli. Basi mchungaji alisema kikubwa ni kumwamini Mwenyezi Mungu, anasema hivyo. Mwisho wa siku nikawa naona ile hali inazidi tu, blaza akapiga simu tena nyumbani, mbona tunampeleka kanisani lakini hali ndio ile ile. Basi akaambiwa inatakiwa umpeleke kwa, kwa waganga akaangalie No, baba hakusema hivyo, lakini blaza mwenyewe kajiongeza tu, huyu mtu tumpeleke kwa waganga. Akaniambia bwana, natakiwa tukupeleke kwa, kwa mganga ili kusudi ukaangaliwe tatizo lako ni nini shida. Ah, sikutaka mimi kumforce kumweleza moja kwa moja kwa, kwa vile amesema twende kwa mganga, nikasema basi mengine tutaenda kuyakuta kule na yeye blaza atajionea. Basi alifanya jukumu la kunipeleka kwa mganga. Ndugu yangu, tulipofika kwa mganga, mganga akatuangalia akasema da Mbona kijana anaonekana na matatizo makubwa? Kuna kikosi kikubwa sana ambacho kinamfuatilia na huyu mtu anatakiwa kufa. <sighs> Blaza akasema afe kivipi? Amekosea nini mpaka anafuatiliwa na watu kwa afe? Watu gani wanaomfuatilia? Mganga akasema hautaki kujua mengi sana, kikubwa inatakiwa kumsaidia huyu kijana. <sighs> Jamaa akauliza kwa hiyo sasa tunamsaidiaje? Mganga akasema huyu mtu cha kwanza anafuatiliwa na wachawi, na wachawi anaonekana alikuwa amekula kiapo na wenyewe, na pia hapa alipo ana nembo ya, ki, ya kichawi. Kwa hiyo sehemu yoyote ile atakayoenda, lazima hii lamani atajulikana tu sehemu alipo kivyovyote vile. Ana nembo, ndiyo. Nembo gani alionayo? uwezi amini blaza, Wanakwambia mchawi yoyote yule huwa na nembo kwenye paji lake la uso. Kwenye paji la uso huwa kuna nembo ya nyoka, nyoka kabisa, amechorwa nyoka kwenye paji la uso. Kwa macho ya kawaida huwezi ukamjua kwamba huyu mtu yuko vipi, lakini kama una namna gani fulani, ukiniangalia hivyo, unaweza ukajua kabisa kwamba huyu mtu kweli ana nembo ya nyoka. Hata mimi mwenyewe sikuamini mganga alivyosema yale. Mganga alichokifanya akasema, hapa cha kufanya kama muamini, piteni kwenye chumba changu huko. Mimi akanipaka dawa fulani hivi na blaza akapakwa dawa fulani kwenye macho yake. Baada ya kupakwa dawa, tukaingia ndani kwa yule mganga. Kuna kwenye, kwenye ukuta wake kulikuwa na kioo, kile kioo kikubwa. Yani anakwambia mtu kama ni mchawi akijiangalia kwenye kioo lazima ajione uhalisia wake jinsi alivyo. Ni kweli baada ya kuingia mle ndani, kukitazama kioo hivi, najiona kweli nina nembo ya nyoka katika paji la uso unaona, na hapa ki, kwenye, kwenye shavu langu nina, nina nembo fulani tuseme kama, ma, kama pembe la ng'ombe imesimama kama jinsi unavyoona mapembe ya ng'ombe hivi, imesimama hivyo na nembo mbili. Kwa hiyo ina maana kwamba ilikuwa sehemu yoyote ile, ni mimi yani niende wapi, hata kama nikienda mbali kiasi gani, ina maana kwamba bado na connection na wao. Basi baada ya kugundua hilo <clears throat> mganga akasema sasa inatakiwa kwanza kuifuta hii nembo. Tukishaifuta hii nembo ndo tutafute namna ya, ku, ya, ku, ya kumchanja dawa ili kusudi wale watu watoe wazo kwa, kwa huyu kijana wasimfuatilie tena. Ndugu yangu jamaa akasema mimi nataka gharama zangu ziwe laki tatu, laki tatu mtangulize laki mbili. Baada ya kazi yangu kumaliza na mkiona mafanikio yenu, basi hiyo laki yangu mtanimalizia. Basi ni kweli blaza alitoa kama laki mbili kwa ule muda, matibabu yakaanza kukifuta sasa, kuifuta ile nembo alihangaika jamaa huku na kule kwa ajili ya kuifuta ile nembo. Nembo ilikuwa kazi sana kuitoa, ilikuwa kazi sana tena sio ndogo kuitoa. Kuna wakati ilibidi nikae ni, ni, ni, ni, ni kule kama siku kadhaa. Mganga nilikuwa naye muda wa, wa usiku, nikastukia mganga napiga makelele sana, napiga makelele sana. <sighs> Nikauliza, vipi ndugu yangu? Anasikia yeye kama vile mtu anapigwa na bakola. Basi baadaye ikatoka ile hali. Kwa kishaka asubuhi, mganga akasema, ndugu yangu, mmenipa kazi kubwa sana, na mimi sijawahi kufeli kwa kazi ambayo nimepewa na mtu. Tukikubaliana na mtu tumekubaliana, sinaga namna ya kushindwa. Hapo unaponiona jana, nimepambana sana na watu wako hao ambao wanakufuatilia, nimepigwa sana. Ngoja leo nioge dawa, uone bakola zilizoko mwilini mwangu. Ni kweli jamaa alioga dawa, anaonekana mwili wake umepigwa sana, umepigwa sana. Anaambiwa asijaribu kufuatilia kuhusiana na mimi, aniache kama nilivyo, mimi ni mtu wao. Ndugu yangu, cha kwanza yule mganga nilimhurumia sana kwa kile ambacho amekipata. Ni kweli ilikuwa majira ya saa nane mchana, no, saa nane usiku, tulienda njia panda amenunua ma, ma, ma, ki, kuna kinu fulani vidogodogo kwa ajili ya, ku, ya kuisafishia ile nanilio. Kile kinu alienda tulienda nacho saa nane njia ya panda akaki, akakipasua kilikuwa na maji kile kidu bwana, kilikuwa na maji akakipasua, afu akakipaka dawa, akawa nani ananisafishia kwenye, kwenye paji la uso na kwenye shavu, akasafisha akasafisha akasafisha, akahakikisha kwamba hali ishatoka. Lakini namna kusafisha, mimi napata maumivu makali vibaya mno, maumivu nayoyapata yani mwili wote nasikia kama vile yani damu inanitoka navyosafishwa. Basi ndugu yangu alisafisha, tukamaliza, tukarudi nyumbani. Tuliporudi nyumbani kesho yake ilikuwa saa nne, tukaingia ndani mwake kwenye kioo, akanipaka ile dawa na blaza ile siku alikuwa amekuja, tukaingia naye wote, akanipaka kwenye kioo. Kweli kuangalia, nikajiona uhalisia wangu kabisa, yani sura yangu kabisa unaona, sina tena paji la nanili zile alama za nyoka sina. Basi baada ya pale kazi karudi kwenye kwenye kutafuta ile dawa ya kunichanja ili kusudi wale watu wasinifuatilie. Basi tuli jamaa alisema hii dawa kupatikana ni kazi kubwa sana. Hii dawa inahitajika kipatikane kiungo cha mwanadamu, na kile kiungo cha mwanadamu kinatakiwa kipikwe, yale mafuta ndo yatumike kukutibu wewe. Ndugu yangu ananieleza hivyo jamaa, tuko na blaza pale. Kiungo gani kinahitajika? Ni sehemu za siri za mwanaume. Sehemu za siri za mwanaume zinahitajika. Blaza akauliza hivi vitu vitapatikana vipi mganga? Akasema kikubwa ni kuniamini mimi. Huyu mganga naye alichokifanya, kumbe naye aligua miongoni mwa washirikina. Aliingia ndani mwake usiku wake sasa, kwa sababu ilikuwa saa nne nakumbuka na, na, na ilikuwa saa ikafika mida ya saa kumi tukaingia ndani mwake saa kumi mchana tukaingia ndani mwake. Akasema hapa inatakiwa kwanza nipate nguvu za ziada ili niende nikaifanya hii kazi. Basi aliingia ndani tukiwa wote na yule ndugu yangu, akaanza kufanya mambo yake pale. Kumbe na yeye tena kuna sehemu ambapo anahitaji kwa mfano akiona nguvu yake ni ndogo, anahitakia anahitajika aombe nguvu kwa, kwa uongozi wake. Aliingia akajifunika shuka kubwa sana, akawa anatoa sauti moja nzito sana, yani sauti nzito nzito sana, akawa anataja neno moja naita Lucifer, Lucifer, Lucifer, nahitaji nguvu. Ah. Basi na sisi tukawa tumesikilizia. Jamaa aliomba sana, aliomba sana, aliomba sana. Kuna nyimbo aliimba sana, anahitaji hiyo kitu, na pia mwenyewe alivyokuwa anaomba mikono yake miwili yote ameifanya hivi. Lucifer anahitaji, anaomba nguvu, yaani mikono yote miwili basi kwa yule jamaa yeye kumbe alikuwa na namna ya ku, ya ku japo kwamba yeye alikuwa mganga, lakini kumbe ana njia moja nyingine ya uchawi na mwenyewe pia ni mshirikina vile vile. Basi bwana, jamaa alifanya manjonjo yake akahakikisha kwamba amepatiwa zile nguvu. Baadaye sasa ndo akajitoa kwenye, kwenye, kwenye ile hali aliyokuwa nayo, akarudi sasa uhalisia wake, akasema kwa sasa ndo nimeingia kwenye mapambano. Tulichoamua yeye alichokifanya akasema kuanzia leo saa nne usiku natakiwa tuende sehemu ya makaburini. Ni kweli lipofika ile mida saa nne usiku tukatoka mimi na huyo ndugu yangu tukaelekea yale mazingira ya makaburini. Tulikuta kaburi moja ambalo ni jipya kabisa, halina siku nyingi. Sisi, mimi jamaa aliniambia kaa pale, nikakaa. Kulikuwa na mwembe mkubwa, nikakaa pale, yani nishachoka nishachoka, nishateseka sana, yani nishakonda, usiseme nishakonda sana. Basi jamaa alichokiamua kukifanya yeye, alianza kuchimbua lile kaburi alichimbua kaburi, alichimbua kaburi wakishirikiana na huyo ndugu yangu, naye nafikiri alibadilishwa kwa namna moja ama nyingine unaona basi wakachimbua wakachimbua wakachimbua wakachimbua wakachimbua ilikuwa saa nne usiku ikafika saa mpaka mida ya saa tisa saa tisa wakakutana sasa na yule mtu na yule marehemu marehemu alifunuliwa akakata sehemu zake za siri baada ya kutolewa sehemu zake za siri ali wakarudishia wakafukia wakamaliza kwenye majira ilikuwa kama saa kumi na moja ile kazi ikawa imeisha basi tukarudi. Baada ya kurudi, ni kazi sasa ikaanza kufanyika kuchemsha vile vitu vile vitu vikapigwa vikachemshwa kupikwa vikapikwa vikapikwa mafuta yake yakapatikana japo kwamba mafuta yalipatikana kidogo sana kwa sababu kile kiungo kilikuwa kime kimekauka kime sana mafuta yake yalipatikana kidogo sana baada ya kupatikana yale mafuta ili basi ili alichukua yale mafuta ikabidi achukue na nanelio na, na, na, na kwa sababu alikuwa anachemshia kwenye, kwenye, kwenye kinu. Baada ya kuchemsha kwenye kinu kachukua na yale ma, kwa sababu kinu kiweka kwenye, kwenye moto fulani hivi huwa kuna moshi fulani, akakwangua ule moshi akauchanganya, basi akaingia ndani akachanganya na mambo yake anayoyajua yeye mwenyewe. Kinu cha chuma au kinu gani? Ah, kile kinu kuna kinu cha udongo cha udongo kimetengenezwa mfumo wa, wa kinu hivi. Basi tuli jamaa alimaliza vile, akabidi aanze ku akachanganya na madawa yake anayoyajua yeye mwenyewe, basi akaanza kunichanja alinichanja alinichanja, akanipaka zile dawa, akanipaka zile dawa, yani namna anavyonipaka ile dawa kama vile mwili wangu sawa sawa na mtu alikuwa anaumwa vile, amechoka kabisa. Ndo mwanzo akawa anapata ufahamu, kila namna jinsi anavyonichanja ile dawa, nikawa najisikia uheni, yani mwili wangu unakuwa mwepesi, mwili wangu unakuwa mwepesi. Basi alipomaliza yale mazingira kufanya hiyo dawa, akasema sasa, kilichobaki unatakiwa tukupatie kitu fulani tukushonee kama ah, sijui kwa Kiswahili wanakiita vipi, lakini kwa kilugha wanakiita wanakiita ah, jina mpaka rafiki yangu kinakimbia, kile kidude cha kuvaa ubega hivi kwa wewe, yani sehemu yote ile masaa 24 kiko begani. Basi kwa jamaa alinifanyia kila kitu, akanikabidhi, akaniambia kwanzia leo wewe, wale watu wako ambao walikuwa wanakufuatilia hakuna atakaye kufuatilia tena na hakuna atakayeweza kukupigia simu tena. Unaona, hakuna atakayeweza kukupigia simu na kile kiapo chao ambayo ulikuwa umekubaliana nao nishakisafisha tayari, na ile nembo yao ishatoka tayari ukiona dalili yoyote tena inakufuatilia, ita neno moja tu, Lucifer. Taja Lucifer. Lucifer, nikamuuliza Lucifer ina maana gani? Akasema hata wewe ulikokuwa umefikia ulikuwa unamwabudu Lucifer, na wale watu wako ambao ulikuwa nao, wanachama wako wale wachawi, walikuwa wanamwabudu Lucifer. Nakupa hii siri, ushakuwa kijana wangu tayari na kupa isili. Lucifer ni miongoni mwa shetani mkubwa sana anayetegemewa katika hii dunia, na ndio maana unataja Lucifer. Kuna nembo zingine ambazo watu wanazitumia. Unaweza ukajikuta mtu unajikita makanisani, unakuta nembo ya pembe mbili, mtu ananyosha vidole vyake hivi, ananyosha vidole vyake vitatu, anahitaji nguvu. Ukiona mtu anakunyoshia vidole vitatu hivi, anahitaji nguvu. Sasa basi, wewe kwa hivi vitu nimekukabidhi Lucifer ndo atakuwa kiongozi wako. Nenda sehemu yoyote ile unayoona kwamba inakufaa kwenda, lakini hawa watu wako na kile kiapo chako ulichokuwa umekiapa, hakika hakuna kitakachoweza kukufuatilia tena. Kijana wangu, nenda ukatafute pesa yangu tulioahidiana uniletee. Basi tukatoka, nishakabidhiwa tayari Lucifer ndo mlinzi wangu. Basi tulipotoka pale ilibidi sasa kujichanga changa kwa ajili ya ile pesa. <clears throat> Kweli tulijichanga tukapata ile pesa. Kabidi tuipeleke. Japo tulipeleka kwa muda kwa wakati. Jamaa alisema kijana wangu nenda. Uko huru kabisa. Yaani uko huru. Hakuna chochote kitakachoweza tena kukufuatilia. Nenda ukaanze maisha yako sehemu yoyote ile. Basi tulitoka pale nikaendelea kuishi hapa hapa mjini. Niliishi sikuelewa, sijui tena nilikuwa na mkosi gani tena ambao ulikuwa unanifuatilia nyuma. Maisha yangu yakabadilika yakawa maisha ya shida sana kwa blaza. Alafu ilifika stage blaza alikawa amenichukia sana, hakunihitaji tena nyumbani kwake. Blaza yangu alichoamua, alinifukuza nyumbani kwake. Baada ya kunifukuza, ikabaki sasa ni kujitafutia na hapa mjini sina ndugu na sina mwenyeji yoyote yule ambaye anaweza akanisaidia, angalau sehemu ya kukaa, angalau sehemu ya kula. Sina. Maisha yangu yakabadilika sana, nikawa mtu wa kutembea tembea sana, ndugu yangu. Nikaanza kujutia kwa kila ambacho niliamua kukifanya pengine nikawa naona wenda Mwenyezi Mungu ndo anaanza kunipa majibu sasa ya mateso, kwa sababu unapofanya kitu kuna malipo yake. Unaona, niliteseka sana ndugu yangu. Baada ya mateso yale, natafuta kazi sipati, kila nikifanya hichi sipati. Kuna mtu mmoja aliniambia, ndugu yangu, kwa sasa unatakiwa urudi tu kijijini kwenu kwa wazazi wako Nikasema nauli sina ndugu yangu, nitafanyaje? Cha kukusaidia nenda kwanza kanisani. Kuna kanisa nikaelekezwa, liko maeneo moja yanaitwa Kigamboni kule Kibada. Kuna mchungaji anaitwa mchungaji Loki. Nikaambiwa nenda kwa huyo mchungaji. Mchungaji anasaidia sana, mchungaji anamjua sana Mungu. Basi nenda ukazungumze uka naye na ikiwezekana, kwa sababu wewe kuna kipindi uliokoka alafu ukarudi tena nyuma, na ndo maana Mungu ndo anataka kuonyeshe kwamba Mungu yupo, Mungu yupo. Sasa nenda kwa yule mchungaji niliyokuelekeza, ukamwelezea shida zako hizi. Nina uhakika atakufanyia maombi na atakufanyia wepesi, hata ile pesa unayohitaji ya kupata nauli kurudi nyumbani kwenu itapatikana. Nenda. Yule mama aliponishauri vile, nikaona ni kweli pengine Mwenyezi Mungu ndo ameamua mimi kunio, kunipa pigo fulani ambalo la kujutia katika maisha yangu na kuweza na kunionyesha pengine haya ma, ma, nini ni ma, matatizo niliyopita nayo pengine ndo limenifanya niweze kutubu mbele zake tena kwa, kwa mara nyingine ya pili. Ni kweli ndugu yangu, nilibidi nitafute lile kanisa, nililitafuta lile kanisa nikaenda. Baada ya kwenda nikafika, kweli kuna wakati wa kumaliza ibada kuna kuonana na mchungaji. Ni kweli tulionana na mchungaji. Mchungaji yule nikamwelezea shida zangu, nikamwelezea mwanzo mwisho, akasema da, naye akajutia kwamba da, kweli dunia ina mambo, lakini kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Kwa vile wewe umeamua kukiri na kumrudia Mungu wako, nitakusalisha sala ya toba na nitakuombea na nitakuombea pia upate kazi ili uweze kufanikisha kile ambacho unakitaka. Ndugu yangu, ili nilibidi kweli niingie kwenye maombi, alinisalisha sala ya toba, nikaingia kwenye maombi, tukaomba tukaomba tukaomba tukaomba, nilitumia kama wiki nzima na uzulia sana kwenye maombi. Ni kweli wanakwambia Mungu huwa hachelewi kujibu maombi na Mungu ni mwingi wa rehema, huwa anasamehe. Unaweza ukafanya kosa la kaona kwamba hili kwa mwanadamu pengine aliwezi kusameheka, lakini Mungu anasamehe sana mara sabini. Ni kweli baada ya kufanya yale maombi, Mungu niliona amefanya jambo kwangu, alifungua njia, nikapata vikazi vijapo vikazi vilikuwa vidogodogo, nikapata vikazi, nikaanza kufanya kazi ili ni ngalau nilipata ile nauli ya kunirudisha nyumbani kwetu. Nilipoenda nyumbani nilifika nilifika nyumbani kwa, kwa sababu kumbuka kipindi kile nimesema kipindi natoka nyumbani niliaga wazazi vizuri. Nilipofika nyumbani walinipokea, lakini sasa baada ya kufika nyumbani waliniangalia akasema mm, mbona wewe uko hivi? Yaani kwa sababu nilikuwa mtu ambaye nilikuwa nimechoka sana. Nimechoka sana sana sana. Unaona, baada ya kufika pale nyumbani basi mzee alichofanya alinikalisha chini na akaniambia sasa, Mungu ana njia zake nyingi sana na kama mambo ya dunia umekuta, umekumbana nayo mengi sana, na uhakika umejifunza kitu mpaka sasa hivi. Sasa cha kufanya unatakiwa utulie nyumbani, kama ni mke uoe, utulie nyumbani. Hapa nyumbani kuna kila kitu, tutakupa fungu la ng'ombe kidogo uendeleze maisha. Hiyo habari ndo sikuihitaji kabisa, japo mzazi wangu nilimkubalia, niliona hapa bado kila ambacho katika, katika nafsi yangu, kwa sababu lengo langu ni kuwa msanii. Nikaona hapa bado, nikamkubalia mzee. Baada ya kumkubalia, nilikaa ndani ya wiki tatu, nilikaa ndani ya wiki tatu nikiwa pale pale nyumbani. Kuna sehemu moja wanapaita Lunzewe, ni sehemu ya mgodini. Nasikia watu kule mgodini wana watu wanapata mali sana. Nikasema hapa sio muda wa kukaa, mimi ni mpambanaji. Ilibidi tena pale nyumbani nitoke. Sasa ile namna ya kutoka, nilitoka bila kuaga nilitoka nilienda mgodini. Mgodini kule sina ndugu, sina jamaa. Nilifika pale mgodini nilikuta washikaji tu ni wengine, baada unajua ile kuongea ongea na watu, kuna jamaa mmoja tukawa tunazungumza zungumza naye, akaonekana ni mtu mmoja, kuna sehemu moja wanapaita Bariadi. Basi yule jamaa ndo akabidi anipokea, alikuwa ka, amepanga kachumba kidogo, akanipokea. Bwana, tutaendelea kuishi hapa, kwa huko tunaendelea kutafuta maisha. Basi tuli, tuli, tulianza kuingia mgodini na ule mgodi ulikuwa na fence kubwa sana. Ule mgodi ulikuwa unamilikiwa na wazungu na kuna walinzi wengi sana, na ule mgodi ulikuwa polini. Basi ilifikia stage tukawa sasa tunaingia mle mgodini, kwa sababu zile dhahabu zilikuwa zinachimbwa na, na, na vifaa maalum, alafu kuna sehemu ambayo vinawekwa sehemu maalum tulikuwa tunaingia sasa ule mgodi, yani fence ndefu, unaruka fence unaingia. Sasa ile kuingia unatakiwa sasa u, yani uwindane na walinzi wa pale, unaona basi bwana, tulikuwa tunaenda tunapata vi pesa vidogodogo pesa vidogodogo. Kuna siku moja tukawa tumeingia mle mgodini, tumeingia mgodini, tukawa kweli tumefikia sehemu penye mahali kabisa, kwamba mzigo ndio ule pale, kwa sababu kuna sehemu ya dhahabu kabisa zizo sehemu zimewekwa na kuna sehemu ya kuwekewa mchanga. Ule mchanga utavouchota ule mchanga unaenda kuchekecha. ukichekecha kuna mzigo fulani ambao unabaki kwenye, kwenye ule mchanga. Basi tulifanya hivyo. Baada ya kuingia kwenye mgodi ule, tulikutana na walinzi tukakamatwa. Tulikuwa watu kama watano, tulikamatwa. Ilikuwa ni majira saa saa kumi na mbili hivi kagiza bado akajaanza kuingia. Basi baada ya kukamatwa pale, tukatekwa tukawekwa kama pale, tukafungwa kamba. Bahati nzuri kulikuwa na jamaa mmoja, na yeye alikuwa anaingia kwenye huo mgodi, jamaa ambaye tulikuwa tunajuana sana. Jamaa yule alikuwa amevaa nguo za kijeshi, kwa sababu mwanajeshi alikuwa anaruhusiwa kuingia pale mgodini kwa ajili ya kuweza kuangalia usalama unaendaje. Jamaa baada ya kuingia akaji akakuta sisi tumetekwa pale, tumekamatwa na walinzi wa mle. Mwenyewe alichoamua kukifanya, alijipiga tochi akajimulika, akasema hao ni vijana wangu, waacheni waondoke, waacheni na mizigo yao watoke. Basi baada ya, ku, ya kutoa kutoa hilo tamshi, jamaa ni kweli tulitoka, tuliachiwa. Jamaa yeye alichoamua ni kusonga mbele, alisonga mbele, sisi tukawa tumetoka kwenye hiyo sehemu. Baada ya kutoka pale tukarudi nyumbani. Kurudi nyumbani baadaye kuna watu wengine tena ambao tulikuwa nao mle mle tukasikia wamekamatwa wenyewe. Baada kwa sababu mle ukikamatwa unapelekwa gerezani. Kuna gereza moja wanaliita Biharamulo, unawekwa lock up gerezani kule, unasubiria kesi yako isomwe. Ah, sasa nikaona tena na hii ni changamoto tu, kwa sababu kama ni huko na kwa mgodini, ukipelekwa unapelekwa je, ukiingia uki mle ukikamatwa unapelekwa jela. Ah, Nikakaa nikajiuliza, hivi mimi Mungu ananiweka kwenye kundi gani? Shida ni nini? Mbona nakuwa mtu wa hivi jamani? Da, basi nilikaa hapo Lunzewe, nilikaa nilikaa kwa muda. Siku moja nilikuwa nimekaa kaa hivyo, kuna rafiki yangu mmoja hivi, nikaona simu yangu imepigiwa namba ngeni, nikapokea, nikamuuliza nani? Ah, jamaa akajitambulisha, bwana, mimi Herman Herman eh. Bado tumesoma nawe ndio. West Pasco eh, ni mimi mwenyewe. Ah, jamaa akaniambia hapo mwanangu, ah bwana mimi niko niko zangu mjini mwanangu, ninafanya maisha yangu. Nishapanga chumba, nina maisha yangu, nina biashara zangu ndogo ndogo, ninauza mitumba Kariakoo. Ah, kwa hiyo mwanangu kama hauna hauna hauna lamani kijijini huko uliko, naomba uje yule mwanajeshi yule ambaye alijimulika afu akaendelea mbele, ilikuwaje baada ya kuendelea mbele? Kwa mwanajeshi yule ambaye alitusaidia kule, yeye alibidi kusonga mbele mpaka kule ambapo wanahifadhi dhahabu yenyewe kabisa. Yule mwanajeshi alienda kuchukua mzigo, alichukua mzigo hawa, hawa walinzi wa mle kwenye fensi ile ya, ya mgodi walistuka wakapiga simu kwa sababu pale yale maeneo kulikuwa na kambi ya jeshi. Walipiga simu kwenye kambi ya jeshi na kuuliza, mmeagiza mwanajeshi kwa ajili ya kuangalia usalama humu? Wakaambiwa hatujaagiza mwanajeshi yoyote, huyo mtu anatakiwa adhibitiwe haraka iwezekanavyo. Ni kweli jamaa ikawa mikiki mikiki ya kutafutana humo mgodini. Jamaa alikamatwa. Baada ya kukamatwa, huyu jamaa huyu mwanajeshi aliyeingia mle sasa alikamatwa akawekwa kati. Kuwekwa kati ilikuwa kwenye ni, ni usiku usiku, sasa kigiza kimeshaanza kuingia. Alikamatwa mpaka wakakaa naye mpaka kesho yake asubuhi. Baada ya kukaa naye mpaka kesho asubuhi, wanajeshi hawa na wenyewe kule, baada ya kupata hizo taarifa, ikabidi watoke wanajeshi kuja kumtafuta huyu mtu akamate hawa nao walinzi wamemkamata huyu mtu. Basi alichoamua kukifanya jamaa akaona kwamba hapa mambo yamekuwa magumu sasa. Unaona, oh, alichoamua kukifanya wanajeshi kwanza, alisema nataka nitoke hapa, yoyote atakayeweza kunisogelea asogee. Jamaa ali mtu mmoja wapo alikuwa na mafunzo sana, alisogea mtu mmoja, alipewa kipigo, alidondokea mbali sana yule mshikaji. Baadaye wakaachia mbwa baada ya kuachiwa yule mbwa, jamaa alikuwa na upanga moja hivi. Mbwa anakuja, jamaa aliluka juu akampiga mbwa upanga wa shingo. Mbwa akafia pale pale. Hakuna mwa, hakuna mlinzi yoyote tena aliye diriki kumsogelea yule jamaa. Jamaa alipiga ukungu muda ule ule, akapiga yani, akapiga mayowe ya asila. Baada ya kupiga mayowe ya asila, ikaonekana ukungu yani hatua tano watu hawaonani, ule ukungu umejaa hivi, jamaa akapotelea kwenye ukungu, umekuja kuisha ule ukungu, ha, mwanajeshi huyu haonekani. Wakaanza kuangalia kutafuta huku na kule, hawa walinzi haonekani. Basi kwa sababu watu wote waliokuwa wanaingia mgodini kuchimba ile kutafuta ule ile dhahabu walikuwa wanaishi, kuna sehemu moja wanapaita Mwembeni Lunzewe kule wanapaita Mwembeni. Sasa wale wanajeshi walitoka kule wanaingia sasa patrol yani nyumba hadi nyumba inatafutwa, nyumba hadi nyumba, kwa sababu kuna CCTV kamera zilimuonyesha yule mtu pale, kwa sababu ilikuwa sasa wanatembea na ile picha yake. Jamaa alikuwa mtu mmoja wapo wale ambaye alikuwa amechanjwa dawa sana. Jamaa alionekana kwamba yuko kwenye amelala guest fulani, guest ile ikazingirwa na wanajeshi. Jamaa baada ya kuona kwamba mambo yamekuwa magumu, alitoka ndani ya hiyo guest. Baada ya kutoka, akawa anakutana na wanajeshi hivi wanamtafuta picha wanayo, lakini anakutana nao hivi. Jamaa alichoamua kufanya yeye, alitoka yale mazingira akaenda Mwanza. Jamaa aliuza ule mzigo wake aliokuwa nao, aliuza milioni 230. Alitoka alitokaje yani wakati anakutana nao? Vile vile wanamuona mavazi yake vile vile au akiwa amevaa vile vile kijeshi au ilikuwaje hapo sijaelewa. Yule mtu hakuwa baada ya kuonekana kwamba kule kwenye, kwenye, kwenye mgodi aliingia na mavazi ya kijeshi. Baada ya kutoka kule alibadilisha akavaa nguo za kawaida, nguo za kawaida, na zile nguo alizivulia mle mle kwenye kile chumba alichokuwa amelala, unaona. Baada ya kuziacha zile nguo mle, mwenyewe akatoka, kwa sababu wenyewe wana picha wao, wanajeshi walikuwa na picha yake. Wakawa wanakutana naye getini, anatoka kwenye ile nyumba aliyokuwa amelala, wakutana naye getini, anatoka ametoka kwenye mazingira ya kujibadilisha hakuwa yule yeye, ndio maana ilifikia muda wakawa hawam, yani wamekutana naye lakini wasimtambue kama ni yeye kwa sababu alikuwa amejibadilisha. Baada ya kujibadilisha, um, alitoka ule muda kwa kujibadilisha vile, alifikia sehemu akawa amerudi kwenye uhalisia wake, akapanda gari akabidi arudi. Baada ile safari ya kutoka pale, alirudi kumbe alikuwa ametoka kwa mganga. Ile safari yake ya kutoka aliagwa kwenda kwa mganga, aliagwa kutoka kwa mganga baada ya kuingia mgodini. Sasa aliambiwa uki, ukimaliza kuchukua mzigo wako, ukimaliza kuuza unatakiwa urudi. Ni kweli jamaa alirudi kule kwa mganga wake, zile pesa zikafanywa ma, wanasema kuosha. Zile pesa zilioshwa, akaambiwa nenda katumie pesa yako. Jamaa alichoamua alirudi nyumbani kwao ni Mwanza, alinunua kiwanja Mwanza baada, kwa sababu aliuza pesa ndefu sana, milioni 230. Jamaa alirudi Mwanza. Baada ya kurudi Mwanza, jamaa akawa na maisha mazuri sana yule mshikaji. Alinunua kiwanja, akajenga nyumba, akawa mfanya biashara mkubwa sana. Sasa hawa watu sasa ili, alifuatiliwa ndani ya mwezi kama mwezi mzima ni seleka seleka kule Dunzewe, lakini jamaa hawakufanikiwa kumpata, na jamaa hadi wa leo jamaa yule ni tajiri mkubwa sana pale Mwanza. Ukifika Mwanza ukiongelea matajiri walioko pale, lazima na yeye umtaje yule jamaa. Na alikuwa mwanajeshi wa kweli au hapana? alikuwa sio mwanajeshi wa kweli. Sema zile nguo kwa sababu kuna kipindi yale manguo ya jeshi yalikuwa yanauzwa mpaka mle watu walikuwa wanauza ovyo. Na hisi yule jamaa alinunua tu zile nguo. Ya, alinunua tu zile nguo. Zilikuwa zenyewe au za kufanania? Ah, yani zenyewe, yani ukiziangalia kwa haraka haraka unajua kabisa hizi ni zenyewe. Kwa sababu mpaka na zilikuwa na nyota nyota huko umeona zilikuwa na nyota nyota. Kwa hiyo maana kwamba ukiziangalia tu kala kala unajua kabisa ni zenyewe kabisa, yani hazina utofauti. Yeah, hazina utofauti. Basi jamaa jamaa basi maisha yake akabadilisha, maisha yakawa mazuri maisha yake. Unaona? Sasa <sniffs> mwenzangu na mimi sasa nikawa kila siku ni mtu wa, wa kuteseka. Kawa najiuliza huyu mtu kumbe bwana, kila mtu ukiona mafanikio ya mtu huku nyuma, kila alichokifanya ni kikubwa sana unaona. Mimi siku nini sikutaka tena ku, kuendelea ku nikaona fungu langu pengine haliko huku. Sasa mimi baada ya kupigiwa simu na yule rafiki yangu akaniambia, bwana jamaa yeye ana biashara zake kali yako anauza mtumba, akaniambia bwana njoo. Rafiki yako gani? ambaye nilisoma naye, kuna rafiki yangu ambaye nilisoma naye ndo alinipigia simu, alinipigia simu akasema, bwana kama hauna mishe njoo Dar es Salaam tena. Ah, nikamwambia, bwana Dar es Salaam wangu nimetoka, nimetoka muda sio mrefu kule. Maisha yangu yalikuwa magumu sana mpaka sasa maisha yangu siyaelewi. Jamaa akasema njoo, mimi hapa ni ndugu yako, tumesoma nawe, mimi na biashara zangu hapa eh. E bwana, ilibidi kweli mimi nimwamini jamaa. Baada ya kumwamini mshikaji wangu, ilibidi kweli nitafu jichange change nipate pesa nirudi huku tena da. Ni kweli bwana, nikajichanga changa nikapata kahela. Ndugu yangu umzaniaye kumbe sie. Ni